tok sahifalarda hazratni masxara qilib haligi bir buzuq estrada muzikalarni qo'yib o'sha shaklda montaj qilib chiqarganlarni ko'rdik bir qancha ustoz domlalarimiz isojon domlam ustozimiz biror muxtor ali shukurullo domlamiz abdulloh dom hozir endi xizmat qilayotgan mana shu insonlarni shunaqa masxara qilib chiqayotganlar bor man nima demoqchiman har qandoq narsani oxiri borda sabrni ham sabrni ham oxiri bordi bular kim qilyapti bilmayman bu ishni har holda nasl nasabi toza odam qilayotgani yo'q undan boshqa odam qo'lidan kelmaydi bu narsani bular andishani otini qo'rqoq qo'yib olishdida buni indamas ekan nima qilsa ham bo'laverar ekan degan mazmunda haddan ziyod kundan kun oshyapti o'zidan haddidan oshyapti ikkita narsani talabidaman parvardigorimdan so'rayapman mana shu ishni qilayotgan kim bo'lsa va shu ishni qilgan bitta odamdir ikkita odamdir lekin shuni ko'rib voy boplabdi ya deydiganlar ham borda voy zo'r boplabdi deydiganlar ham bor shunga xursand bo'ladi mana shularga ikkita narsa so'rayman bittasi siyolmay qolsin chunki odamni o'zi bilan o'zi qilib qo'yadigan balo shu dard shu hech narsa ko'ziga ko'rinmaydi siyolmay qolsin kim bo'lishidan qat'iy nazar parvardigorimdan borib so'rayman parvardigor nafaqat bu yerda kechqurun ham so'rayman kunimda ham so'rayman tunimda nima yomonlik qildi hazrat qani et bu ahli ilmlar sanga nima yomonlik qildi sani haqqingga tajovuz qildimi sani obro'sizlantirdimi sani sazoyi qildimi izza nima qildi et aytginda mard bo'lsang kelib mana bu yerga hazratdan man mana shundoq yomonlik ko'rganman shuning uchun shu ishni qildim deb isbotla balkim biz ham sani g'oyangga qo'llarimiz quvvatlarimiz to'g'ri ish qilibsan agar shu ish qilgan bo'lsa nima yomonlik ko'rding san shulardan birinchisi suyolmay qolsin kim bo'lishidan qat'iy nazar robbimdan yolborib so'rayman shuni ikkinchisi nimani xo'r qilsang shunga zo'r qilaman degan parvar bugun o'zicha bu olimlarni bu ustozlarimizni xo'r qilmoqchiman ikkinchi so'ragan narsam bir kun o'larman shu bir kun o'ladi ilojsiz o'ladi xudoyo janozasiga odam topilmasin o'qiydigan o'qib beradigan domla topilmasin buni eshitganmiz bularni mana shu duoibatlarni eshitganmiz uni ko'rsatgan xudoy taolo janozasiga o'qib beradigan odam topilmagan bitta odam chiqib man o'qib bera olaman demagan o'shandaqa odamlar topilmagan xudoyimdan so'raganim shu boshqa gapim yo'q man bolangni o'qirsin bolang bu o'zi pishib bo'ldi bular chunki qaysi bir ahli ilmni mana shunaqa holatda qilsa o'n avlodinggacha avlodingdan olim chiqmaydi degan boringki har bir avlodda umrini o'rtacha ellik yil hisoblasak besh yuz yildan buyog'ida bularni avlodidan yaxshi inson chiqmaydi butun avlodini izdan chiqaradi butun kasofatlar shulardan tarqaladi shundan xulosa olish kerak bundan ibrat olish kerak bizlarni u ustozlarimiz bu darajada mazax qilinadigan ish qilayotganlari hammasi shu ummat uchun millat uchun kerak bo'lsa jonini qo'yib boshini qo'yib turib xizmat qilyapti nima yomonlik eshitdingiz qani mana shu kitobda nima yomon bir fikr eshitdingizki o'sha ishda bizlarga buzuqchilikni yo bir yomon bir ishga amalga portlat uni o'ldir buni qil degan qayerda bor hammasi agar amal qiladigan bo'lsak hayotimizga kiradigan bo'lsak dunyoyimiz saodatga aylanib ketadi xonadonimiz islom oilasiga aylanib ketadi oxirat saodati yo'liga kiramiz shu gaplarni nimaga endi bu insonlarni haqorat qilsa biz indamay turishligimiz kerak nimaga jim bo'lishimiz shuncha jim bo'ldik shuncha yutdik mayli sabr qildik xudodan insof so'radik man shu duoibatni qilganim bilan yolg'iz holatda ham yoki jamon man qo'limni duoga ko'tarib duoibat qilayotganim yo'q nega tavba qilish imkoniyati bor tavba qilsin qaytsin alloh taborak va taolo hammalarimizga allohim ilmi ladun bergin ilmi labbon bergin bilmaganlarimizni bildir bilmaganlarimiz ey parvardigor judayam ko'p shularni bildir bizlarga bilganlarimizga amal qildir parvardigor ixlos ber muhabbat ber mana shuncha bandalaring parvardigor sanga sani diningga ibodatingga muhabbatligi uchun masjidga ibo ali muhabbatlik uchun mana shu yerga kelib o'tiribdilar qo'llarini quruq qaytarmagin hammalarini xonadonlariga rahmatingni yog'dirib yubor barakotingni yog'dirib bularni o'tgan ota avlodlarni ona avlodlarni rahmatingga olvor xudo oxiratlarni obod qilib yotgan manzillarni jannat bog'chasidan qilib oramizda qancha qancha halol tijoratchilar bor kasb kamolat qilayotgan harakotlar bergin harakatiga barakot bergin haloldan rizq bergin zakotchi boylardan qilgin qancha qancha ustalarimiz bor mana shu mahallalarda odamlarni ishlarini qilib hojatlarini chiqarayotgan shularni ham ko'p topganlariga barakot bergin xudoyo ona bag'riga ota bag'riga oila bag'riga quruq qo'l bilan qaytarmagin xudoyo topganlari barakotli bo'lsin to'ylarga yetsin hajlarga ota onalar bilan yetsin mana shu jajji ukalarimiz bor parvardigor ularga o'zing ilm bergin hofizi qur'onlardan qilgin ota onalarni ko'zlarini bularni tilovati bilan quvontirgin mana shu yosh birodarlarimiz bor uylangan xudo solih soliha farzandlar bergin uylanaman deganlarga sojida obida o'zing yaxshi ko'rgan juft halollar bergin jamoatimizni fayzi bo'lib turgan yoshi ulug' otalarimiz okalarimiz bor xudoyo bularni uzoq yillar tepalarimizda duogo'ylarimiz bo'lib nasib aylagin jumla mu'minlar dardiga shifo bergin hazrat domla mudarlariga shifo bergin allohim balisalarda xonadonlarda yotgan duo talabida shifo talabida yotgan barcha mo'min mo'mina muslim muslimalarga shifo farzand talabidalarga farzand bergin farzandiga homilat bor homilador bo'lgan kelin qizlarimizga o'zing oq yo'l bergin homilasini salomat bag'rlariga bosib olsinlar allohim boshlarida mushkuli borlar bor hojati borlar bor mushkulini oson hojatini va sallallohu taala ala xayri xalqihi محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رحمة الله rozi bo'lsin tushlarimizda rasulullohni ko'rishlikni nasib qilsin allohu akbar